はい、こんにちは、テリーです。今回、ね、えー、お話しするのは、あの、あとですね、ああ、ちょっとこれね、言いづらいというか、ね、ちょっと恥ずかしいというか、ちょっと申し訳ない気持ちがあって、えっ、ー、と、メンバーシップっていうのを、あの、始めたいと思います。いや、これね、あの、1年前から、一応前からね、あの、チャンネル登録者数が1万超えたぐらいかな、もうちょっと多いかな。 の時にあの日本のね YouTuber の人と、まあ、お話ししててねあのメンバーシップ絶対やれってねすごくこう念を押して言われたんですよ。で僕はそのメンバーシップの限定のコンテンツとかをこう定期的に作るのとかあとはあのメンバーシップに出す動画とねコンテンツとねメンバーシップじゃないコンテンツじゃあ どういうこう違いを出していこうかとかねあんまりこういいアイデアが浮かばなかったのでちょっとそれはやるのは恥ずかしいしあのー、ちょっとまだそういう時期じゃないかなまだやらないかなっていうことねあのやってなかったんですよで、えー、1年後またその人と、あのー、会うことになりましてでメンバーシップお前やってないでしょって言われてはいやってませんっつっていやこれからロシア行くんでしょはいっつって お金大変なんでしょ?」はい」つって「学校のお金とか食費とか家賃とかもかかるし」つってでなんであのメンバーシップやってないのってもう意味がわからないって言われてそれでもいや僕はそんなことをするレベルの YouTuber じゃないと思うしその人に向けたそのプレミアなコンテンツっていうのをこの届ける自信がないから あのいややっぱりやりづらかったんですって言われていやその人が普通ね普通な普通の話あのどう考えてもこの機能は使うべきだしでみんな応援してくれてる人がいたらそれでいいしでみんながよろそのみんなが応援してくれることで活動が長くなったらもちろんそれでいいし 普通に他の YouTuber3000 人とか4000人とか5000人の YouTuber でもやってるんだよなのにお前がやってないのは意味がわからないって言われてななるほどと、うん、本当だったらもう1年ももっと前から始めるべきだったって今からやるのは遅すぎるぐらいだからすぐやれって言われてまあでも正直言うと本当あのー、ねあのー あんまり気乗りではないんですよ。うん、でもまああのロシアに行って、まあ、ロシアで、まあ、あの勉強するわけだしお金もかかるし、ま貯金も別にそんな多いわけでもないし、うん、やっぱり正直言ってお金やっぱ辛いんですよ。なのであのまあメンバーシップを あのやりたいと思います。でメンバーシップのその特典の動画とかは、まあ、今後あの作っていくっていうのもあるんですけどあの過去の、うん、生放送のカラオケの配信とか、えー、一部の動画ちょっとねあの私的にですねあの見られて恥ずかしいな、ね、あんまりこれ見てほしくないなっていう動画についてはあのプレミア 今後はそのプレミアオンリーのメンバーシップオンリーのあの公開にしたいと思いますあとは過去の動画とかで出してたけど途中消した動画とかもあって、まあ、それもプレミアでメンバーシップでやっていきたいと思いますでまあメンバーシップ専用の動画とかもあの作っていきたいと思いますで、まあ、こういうのを作ろうとか一応考えてはいるんですけどで 変なのでいくつかね作ろうと思ってますあとはあの YouTube 的にまあこうなんていう OK なのかなっていうギリギリの話とか危ない話とかまああんまり言いづらい話とかもまあ言おうかな <laughs> その動画の中で。であとそのこれまでの YouTube の活動の中でまあ いくつかねあのアクシデントっていうかね問題があったのでそんな話とか裏話とかもあのしていきたいと思います。あとはねあの私のチャンネルのコンセプトとかそういったえこういう風な意味を持って作ってるんだよ実はこういうあの裏の設定があるよみたいなのを入れて、えー、あのそういう動画を作っていきたいなと思います。 もうあのよかったらですねあの本当にえー、本当に安い、ね、お金ではないんですけど少し少しですね皆さんのあのお金を分けていただけるとあの生活費が生活が楽になるので本当に余裕のある人あのよかったらお願いしますちょっと言いづらい 本当にみんなのこと好きだからだからこそこれお願いするの正直つらいでもなんかまあ満足してもらえるように頑張りますのでよろしくお願いいたします以上デビ以上デビでしたパカパカ